Monyet. Ni ni. betul ni. Kami dapat anak monyet ah. <laughs> Apa? Itu. Ha tu? Kau ambil. Ah. <laughs> Anak monyet cingkuk. Ini kita tangkap sementara. Hai monyet. Cingkuk, cingkuk. Lah, pergi poi poi poi cepat cepat, pelari. Pelari. Ha, ha, ha. Tinduknya pergi jemputnya ha. Tinduknya, anak induknya. Ha. à tên đội nhà à nó nặng cao ta đến à nặng như lăng